Xarəzm vilayəti, Ürgənç Tuman, Ürgənç Tumanda yaşayan İsmim Şahnəzarova mərhaba, 91-ci ildə doğulğanmam. 4 yaşından bu yana mənə psoriaz bilən ağrıman. Köpçülük bu, nə dedi, doktorlarım görəngən, mən davalanğanmam, şu axadın nəticəsini sezməgənmən. İndi mənə doktorlar aytqan, şu psoriaz davası yox, kəsəllik deyirlər, ömrün Naxırdan sen bilan birga yashaydi, ikkinchi marhaba bo'lib deganlar. Mhm. Keyin varikozim bor edi, varikoz shu birinchi farzandim tug'ilgan vaqti paydo bo'lgan, shundan yana bor. Bundan shu yilda qishda oyog'im og'rib bezovta etadi. Mhm. Keyingi uchinchi kasalim, endi uchinchi nada o'tgan yil yanvar oyidan buyon nima desam, epilepsiya Dəvliyəyə düşüb çıxıb 17-dədir. Dəvliyənin düşkəni 90-a 40, 90-a 50 boladədir. Çıxqanı 150-yə 90, 150-yə 100 boladədir. Epilepsiya tutqa vaxtında bir yəni dəvləm çıxqa vaxtı nəfəsim qısıb, yürəkim ağzıma gəlib vurub qaladədir. Aşı vaxtı epilepsiya tutadı. Tutqanaq yəni, tutqanaq tutub qaladı. Şundan keyin tutqanaq yazdırıb özümə gələn vaxtımda dəvləm düşüb gedədədir. shu bilan bu yerda ham davolandim yana rossiyaga borib davolandim natijasini ko'rmadim yaxshi bo'lmadim endi kelganimdan keyin bu yerga уже oktyabr oyida keldim oktyabr oyida yigirmasi числосында kelgan bo'lsam undan keyin ham doktorga ko'rinib davolanib yurvadim уже baribir tushganlar og'riqi qolmadi ham tushmadi o'zini kelmadi keyin singlim gulasal qaynonasini tavsiya etdi qaynonam shuning global trendda ishlab o'tdi Şadan əvvəzlərinin təfsiyyətdamanın Qaynanəm yana bu varıb dedi, şunun bir gəpləşib görün, qlobal trendin vəzlərindən, məqsulatlarından biri içib görün qanı, sizən bəlkəm yaxşı getərsiniz, deyib aytdı. Keyin men sürəbkəm yana gəldim də iş almadım. Nə üçün desə, şu bir ildən yana hər xil darlanıb içib, nədir, şu netmedim. İşan, işan sıra mingen, işan kıra geldim. Geldimden bedeki doktorla bilen gepleştim. Mesirapken özü bilen gepleştim. bu yerda bo'lib turgan natijalarni ko'rdim уже telegram kanalini uladilar telegram kanalidagi natijalarni ko'rdimdan bu yerda mahsulotni olib ketib ertangidan boshlab ichib boshladim ichib boshladimdan xudoga shukur уже uch oydan buyon ichib turgan bo'lsam boshlabki ikki oyinda birinchi айында уже har haftada to'rt besh tutib turgan bo'lsa ikkinchi oyinda ikki qator tutdi birinchi oyinda ikki marta tutdi keyingi oyinda bir marta tutdi давлением ham asta asta yaxshi bo'ldi уже yanvar oyinda yanvar oyini boshidan уже o'zim sezdim yuragim urib qolib e, turganim и давлением tushib chiqib o'ynagan ham bezovta etmadi mani epilepsiyam bezovta etmadi xudoga shukur endi yaxshiman sizlar ham tavsiya etaman global trend mahsulotlaridan kelib sizlar ham ichishlaringizni sizlar ham sog'lom bo'lishlaringizni tavsiya etaman и һәммәсенә шүдә торгаланы һәммәсенә рәхмәт айтам мен яхшы булып кеттем худага шөкер яхшы рәхмәт сагынга Stay home, stay safe with Global Trend from Dubai. 母亲八十二岁，今年那个吃了药以后效果特别好，第十天以后 他的这个症状出现拉屎拉出来是羊屎蛋蛋的硬结撅子，现在是我又买了第二瓶，他现在心心气呃气短的这个毛病已经。 Ты с нами, а значит ты победитель.